وهذه والله نصيحة حينما تتعقد الأمور حينما تلوح أشباح المصائب حينما يضيق الأمر حينما تغلق الأبواب استيقظ قبل صلاة الفجر وصل ركعتين واسأله في السجود حاجتك من خير الدنيا والآخرة